का कोशिश कर रहे हैं करके सडन एक हल्का सा फोर्स देके वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए और काम खत्म लंबा सांस नहीं छाड़ बैन छाड़बें ডান রাইট এসআই জয়েন্ট রিল্যাক্স লম্বা শ্বাস छाड़ बैन लवली दोनों बार एकदम पर्टिकुलर उसी जगह पे हुआ right S I joint sweet L four L five L five S one लंबा सांस नहीं छानून बस सडन डिस्ट्रैक्शन ओपन पैक या लूज पैक पोजीशन में ঢিলা ছেড়ে দিন একদম বাস লম্বা শ্বাস নিয়ে ছাড়বেন ওয়ান টু থ্রি ছাড়ুন আর একবার बस हम अभी पहले देखेंगे उनका जो डायना पैर जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है कंपेयर टू बाया पैर कितना उठ रहा है तो उसमें हमको पता चल जाएगा सेक्रो इलियाक জয়েন্ট আপনি বাঁ পাটা পুরো লম্বা করে তুলুন যেরকম তুলেছেন যতটা পারেন ফ্যান্টাস্টিক देख रहे हैं आप कितना डिस्टेंस अभी कवर करना बाकी है उठ ही नहीं रहा है तो हम अभी उसका ट्रीटमेंट करेंगे डायना पैर जितना उठ सकता है उसके बाद हम फिर से मेजर करेंगे आराम করে শুয়ে থাকুন अभी दिख ही रहा है कितना अच्छा से उठ रहा है आपको करेक्ट ওকে এবার ডান পাটা পুরো ভালো করে যতটা পারবেন look at that it is crossing the left leg जो बाया पैर का हाइट है उससे ज्यादा अभी डायना पैर हो गया आप पहले ही रिवाइंड करके देख सकते कितना डायना पैर उठ रहा था और अभी कितना उठ रहा है ठीक है अभी थोड़ा सा एक मसल एनर्जी टेक्निक करेंगे यानी एम e पहले हम सिम की राइट साइड हम कर रहे हैं पहले हम इनगुइनल लिगामेंट जो इलियाक्रेस से एकदम प्यूबिक सिम्फिसिस तक जाता है सही यानी वर्टिब्रल कॉलम के पास है ओके okay. हम यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো মাথাটা সোজা রাখুন তো এদিকে আমার দিকে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ মাঝখানে वेरी गुड ठीक है ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता तो है but but most patients are able to hold it with no problems at all झट से उठ नहीं पाएंगे ताकि नहीं तो रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है फिर हम अभी সোয়াস মাসেল की तरफ बढ़ेंगे কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো সেরকম ঠিক আছে একটু ব্যথা হচ্ছে थोड़ा सा दर्द हो रहा है क्योंकि obviously it's a little bit of a discomfort तो हम फिर भी वो कंटिन्यू जारी रखेंगे साइड से जाएंगे ऐसे ये वाला मसल के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे एंगल थोड़ा सा बदल रहे हैं अभी हल्का से इधर ही रुकेंगे and six, five, four, three, two, one, and we are done. धीरे धीरे धीरे धीरे with breathing वापस आना चाहिए हम ऊपर तक आ गए এখন কোনো ব্যথা নেই একদম রিল্যাক্স ছেড়ে দিন একদম রিল্যাক্স ছেড়ে দিন হাতের ওপর মাথা আমার হাতে ছেড়ে দিন লম্বা শ্বাস নিয়ে ছাড়বেন লাস্ট অলরাইট একদম রিল্যাক্স থাকবেন চোখ বন্ধ করে इसमें बेसिकली डिकम्प्रेस होता है और जो प्रेशर्स आता है डिप्रेशराइज हो जाता है चीज़ें लिफ्ट सिमिलर पैटर्न ठीक है অলরাইট <laughs> উপরে দেখেন already the position itself gave a lot of crack sweet एकदम परफेक्ट हुए all right uh, we'll do it in a different angle पकड़ लीजिए a little bit higher above because it's, it's stretching around the hamstring area it's a little bit of a different technique that I'm doing there you go relax sweet so this is called leg length functional leg length discrepancy the right one is a little bit short compared to the left one thumb this thumb is a little bit higher compared to the left thumb so we will try to use distraction through chiropractic adjustment and see if we are able to align it or not एकदम छोड़ दीजिए ढीला कुछ नहीं करना है मेरे को हेल्प नहीं करना है ऐसे karke pakad ke rakhiye dono haath side mein pakad ke rakhiye relax done one more time done open pack or loose pack done and lastly let's see voila come there you go it's both are same so the pelvis is aligned we will do a little bit of visceral manipulation hang in here for a little bit this helps to release the psoas major I can feel the throbbing or pulsations of the abdominal aorta and we will come up very slowly to prevent any rebound reflexes that might create any more spasm of the same muscle with the help of the breathing rhythm of the breathing releasing the sciatic nerve, hamstring muscle and the fascia in and around the glutes and the hams. Very, very helpful technique. Five, four, three, two, and one. Bus. We are now going to correct the left SI joint. Five, four, three, two, one. He should feel a lot of stretch around hamstring and then the calves because I'm dorsiflexing the foot. Hold it here for a little bit. The more the stretch and the more or less sign and symptoms the patient has, meaning that the sciatic nerve is being freed from its tunnel. Now I'll go a little bit higher up. I felt a little bit of relaxation or loosening actually come across a lot and coming towards approximately 90 degrees and 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Relax. So previously, when he was bending, trying to even bend forward, he was having excruciating pain on the left side with radiations down the left leg.